皆さんこんにちはヘアメイク前の田中です今回は卒業式のシーズンに向けて上の部分を全く巻かずに作るハーフアップを紹介していこうと思いますベースメイクで今回全くこの表面の部分は巻いてないんですけれどもこれくらい動きがしっかりと出ているハーフアップの作り方になります 卒業式向けのヘアメイクはかなり限られた時間の中での作業になるかと思いますので是非参考にしてレパートリーの中に取り入れてみてくださいそれでは作り方をご覧ください今回のブロッキングはまずイヤートゥイヤーでジグザグなラインで前後に分けて前髪以外のサイドの部分はこの前髪のパートの延長でこんな風にジグザグに左右非対称にブロッキングしてあります またバッグの部分はこの鉢の高さの延長からボンのぼまでを緩やかな曲線で上下のブロックに分け取ってありますそれではまずこのバッグの上の方のブロックを仕上げていきますまず全体をきれいに根元から溶かしてこのブロック全体を中指を真ん中に当ててこの3本指で4つの毛束に均等に分けていきます そしてこの一番左の毛束をその隣の毛束の上からクロスしてさらにその隣の毛束を今度は下からクロスしていきますそしてこの残った一番右側の毛束なんですけれどもこの毛束は一度こんな風に内側にひとひねり加えてこの一番左からやってきたこの毛束とクロスしていきます そして同じ手順で今一番左にある毛束をその隣の毛束とクロスしたらもう一度四つ編みを繰り返しますそしてこの状態で最初の編み目のくびれの部分を手で押さえて毛束を引き出していきます 四つ編みから作ることによってこういう動きのある毛束を簡単に引き出してくることができますそして一番右側の毛束をひとひねり加えてクロスさせたことによってこの一番下になっている毛束でも立ち上がりがかなりつきやすくなっている状態ですある程度こんな形で引き出したら一度ゴムで結んでいきましょう こんな風にざっくりと引き出したら今結んであるゴムの内側にある一番下の毛束ですねこの部分をこんな風に取り分けてこの部分を頭皮にグッと押し付けて下にテンションをかけますこの下に引っ張っている状態でこのゴムをエレベーターのように上にスッと持ち上げてみましょうそうするとこんな形で、えっと、後頭部に丸みが 出やすくなるのでより立体的なシルエットを作りやすくなりますこの作業をやった状態で毛束を強調して引き出しながらスプレーをかけてツヤ感を出して固定をしていきましょう この形である程度毛束感を出してきたら今度はサイドの毛束に移っていきますサイドの部分は左右のうちの毛量の少ない方の毛束から仕上げていきます両サイドとも2列のロープ編みで仕上げていこうと思いますまずはこのセンターの部分に近いところを縁取るように1列目のロープ編みを作っていきます イヤーイヤーを通り過ぎてからも少しずつベースの髪の毛をすくい取りながら編んでいきましょうある程度編んできたら編んできた毛束を少し引き出しながらふんわりとした質感を出していきましょうこの状態を繰り返しながらセンターのゴムの部分にサイドの毛束を引っ掛けるようにして固定をしていきます またこの時の固定にはこういう U ピンを使っていきます今編んできた編み目と編み目の境目の部分に U ピンを縦に差し込んで差し込んだ U ピンを一度立てるようにして先ほど結んだゴムの内側に通していきます1箇所 U ピンで固定したらこの 編み終わりの今ゴムに巻きつけているような形になっている部分でも同じように U ピンを刺していきますこの時もしっかりとゴムの内側をピンが通るように打ち込んでいきましょうここまで編んだ毛束を固定した段階で今この引き出してきた毛束をスプレーを使いながら先ほど作ったトップの質感と合わせていきましょう 続いて残っているアウトラインに近い部分の毛束も同じように編んでいきますここで固定する時にも先ほどと同じように編み目と編み目の 間のこの境目に U ピンの2本足を同時に差し込んでゴムの内側に通すようにしましょう今刺したところからもう少し進んだ部分も先ほどと同じように今度は下から U ピンをゴムの内側に差し込むようにして固定していきます。 そしてこの今2列目編んだ部分もスプレーをかけながらしっかりと質感を全体と合わせていきます。そして今左側のサイドの質感調整が終わったんですけれどもこの時点で先ほど下から打った U ピンに対して今度はアメリカピンを真横から差し込んでいきます。 こうすることで最初に結んだ輪ゴムに対して U ピンが刺さっている状態でさらにそれを抜けにくくするためにアメピンが横からこんな形で噛んでいる状態になっていますこんな風にゴム結びと U ピンアメリカピンを組み合わせて固定することによってかなりの強度を得ることができますそれでは逆側の 毛量の多い方のサイドも同じように固定していきますまずはトップの部分からこのサイドの幅を均等に2列に分けるような形でこんな風に少量ずつ毛束を取っていきますではまずはトップのブロックに近いゾーンからロープ編みにしていきます 大体こんな形でイヤートゥイヤーのエリアまで編んできたらこの時点で一度引き出して束感調整をしていきましょうある程度ざっくりでいいので引き出したらこの先にも進んでいきます ちら側のサイドも U ピンでゴムの内側に通すような形で固定をしていきますそれではフェイスライン側の2列目を仕上げていきますここでもあまり最初の毛束が大きくなりすぎないように注意しながら進んでいきましょう このエリアを引き出す時にはこんな形で正面からもしっかりとシルエットを見ながらバランスを整えていきましょう。 こちら側もこんな形で質感調整を終えたら先ほど下から打っておいた U ピンに対してまたこちらからもアメリカピンを横から挟んでおきましょう。こんな風な形で全体のトップの部分を作り終えたら残っている部分を巻いて仕上げていきます。 巻き方に関しては今回はかなり高めの位置に引き出して根元付近からミックス巻きにしていこうと思います。巻き終えたら毛束をほぐしながら動きを 引き出して質感作りをしていきましょう。こんな風な感じで全体が巻き終わったら前髪の部分も巻いて仕上げていきます。 こんな形で今回のまかないベースでのハーフアップの完成になりますはいいかがだったでしょうか今回はセンターに四つ編みを使うことによってその編み目の反発力を利用した毛束の作り方になっていますそしてさらに左右を非対称に分け取って